parti. Donc, quand et où ce mouvement euh, a-t-il euh, commencé Les étudiants ont-ils été les premiers à se mobiliser Quel secteur de la société ont rejoint la lutte Et quelle est la situation euh, maintenant Alors, la loi ORE et le dispositif Parcoursup, la loi sur la sélection, a été annoncée en novembre, octobre-novembre. dès ce moment-là, il commençait à y avoir des euh, des tentatives de mobilisation dans la jeunesse, notamment dans la jeunesse lycéenne, des blocages, des manifestations et autres. Les, en fait, le mouvement a réellement commencé fin mars, euh, le 22 mars, euh, journée de grève des cheminots, il me semble aussi de la fonction publique, et en fait, avec une participation très importante des étudiants dans la rue, en réalité, il y avait déjà depuis plusieurs mois une colère qui commençait à s'accumuler, mais le départ en grève les cheminots suite à la, publication du rapport Spinetta et du pacte ferroviaire a en fait euh, impulsé des étudiants, euh, principalement des universités, à descendre dans la rue, à bloquer leurs fac, à occuper leurs fac et c'est là où ont commencé à apparaître des âgés à 1600 1800, 2000 personnes, 3000 euh, personnes en assemblée générale et des occupations, des blocages massifs et très combatifs. Le, il y a eu un élément, un événement symbolique, c'est euh, l'intervention des fascistes à l'université de Montpellier pour dégager une occupation dans la faculté de droit qui en fait a, fait, euh, a suscité euh, un énervement assez important dans, les facs et qui a entraîné en fait une réponse importante. à Nanterre, euh, on galérait à ce moment-là à mettre en mouvement les étudiants, à faire, à faire partir la grève. Et le 9 avril, alors que d'autres universités étaient déjà en grève comme le Mirail, euh, Montpellier, Tolbiac. Euh, l'intervention des CRS à Nanterre le 9 avril, euh, qui avec cette interpellation, une répression violente, trois étudiants qui ont eu un procès d'un mois pour violence envers agents des forces de l'ordre. Suite à ça, tu as eu des AG massifs dans la fac, le blocage total de l'université. C'était une des rares facs qui était bloquée entièrement dans toute la France. Donc, en fait, comment dire, euh, suite à ça, tout au mois d'avril, on a connu un mouvement très fort. Et au mois de mai, euh, en fait, le mouvement s'est vu confronté au partiel. Et dans plein d'universités, c'était ça une nouveauté, les étudiants ont bloqué leurs examens, euh, ce qui par exemple dans les lycées est illégal, a bloqué leurs examens euh, et euh, a permis que la grève se poursuive tout au long du mois de mai. Nous, par exemple, à Nanterre, on a obtenu que tous les examens soient dématérialisés, soit, en ligne, soit en devoir maison, y compris avec plein de profs qui n'ont pas fait passer les examens et qui ont donné des notes automatiques aux étudiants, ce qui a permis aux gens de continuer le mouvement. En parallèle, les cheminots ont durci leur mouvement avec le départ euh, en grève perlée à partir du 3 avril, avec un calendrier syndical de grève qui ne favorisait pas du tout les cheminots mais qui au moins a permis de donner une ambiance nationalement, permet de donner une nationalement, euh, mais qui est très néfaste pour la grève des cheminots. En plus de ça, un troisième mouvement, euh, toute une série de, travailleurs qui se sont mis en grève sur des revendications locales, euh, des postiers, des gaziers, des fonctionnaires, des travailleurs de la santé. Donc en fait, on a un mouvement étudiant très fort majoritaire qui a duré tout au long du mois de mai, un mouvement de cheminots qui dure encore avec des taux de grève très importants, euh, y compris euh, historiquement importants, et toute une, toute une mosaïque de secteurs en grève qui soutiennent ce mouvement. Donc en fait, on a un conflit interprofessionnel euh, qui est important face au gouvernement de Macron, avec notamment des luttes antiracistes, des luttes dans les ZAD, euh, des luttes euh, dans les universités avec des études des migrants qui occupent des universités pour leur régularisation, qui se battent pour traverser les frontières, des luttes contre la loi asile immigration qui prévoit de renforcer le contrôle aux frontières et le contrôle des, migrants. Donc euh, en fait on a en ce moment toute une série de bagarres qui s'unifient contre le gouvernement d'Emmanuel Macron. Et actuellement la situation est telle qu'en fait dans les facs on traverse, on va maintenant les facs sont en vacances et sont en train de finir de passer leur euh, session partielle. Donc euh, euh, pour la plupart des universités, le mouvement s'est mis en veille et là tout le monde est en train de préparer la rentrée pour pouvoir en fait exiger l'inscription de tous les étudiants et étudiantes, de tous les lycéens pardon, et lycéennes qui ont été refusés à l'entrée de la fac parce qu'on a plein de refus. et donc, on attend la rentrée de septembre. En ce moment, tout se concentre autour de la bagarre euh, principalement des cheminots, euh, qui, euh, où la politique qu'on essaie de mener en ce moment, c'est que cette grève, elle dure jusque l'été et qu'elle puisse se renforcer et tisser des liens avec d'autres secteurs en grève. Et notamment, ce qui est central, c'est soutenir aujourd'hui tous les secteurs qui sont en grève, notamment en grève aux conductibles. On pense notamment aux postiers, typiquement les premiers les postiers du 92, pour faire en sorte que ces grèves puissent passer la période de l'été et rebondir à la rentrée pour reprendre le conflit euh, d'ampleur face à Macron. Et donc, euh, euh, en ce moment, la priorité, c'est de pouvoir regrouper tous ces secteurs-là qui sont mobilisés, ces secteurs-là qui sont en grève, et pouvoir être un contrepoids aux, à la, aux directions syndicales qui, en ce moment, essayent de trouver tous les moyens pour en finir avec le conflit des cheminots et pouvoir, en fait, gratter des miettes dans l'étape de négociation et pouvoir arrêter la fin du conflit. Alors, euh, ce qu'on essaie de porter, c'est un discours différent, essayer que en fait, euh, euh, la question de la grève, elle se généralise, qu'elle soit peu une grève perlée, mais une grève reconductible, et que ça puisse s'étendre à d'autres secteurs, et que la rentrée puisse être encore plus forte, parce que le gouvernement a annoncé en plus des nouvelles lois qui sont tout à fait dégueulasses. D'abord la, loi sur les retraites, qui, qui, de passer printemps prochain, mais aussi dans les universités, la remise en cause de toute une série de droits étudiants comme le droit à la compensation au rattrapage, qui sont des acquis du mouvement étudiant et qui voudront faire passer dès la rentrée. Donc il y a un intérêt en fait à, on pense que les étudiants ils, relanceront le mouvement de grève euh, dès l'année prochaine, si c'est clair.